Hvad fanden laver du? Undskyld, det var ikke en mening. Save op, mand. Kæmpe save op. Hvor fuck er I hen? Fuck!